A amiga Estela vai interpretar unha, unha obra de Bach. para honrar a memoria dos nosos benqueridos amigos e compañeiros Vitoria e Carnero. Vitoria e Carnero lembramos a memoria de dúas personas sencillas, boas e generosas, dúas persoas militancia sindical e política na UGT e no SOE, como sempre estuveron peleando polo ben, polo, como dicía, polo, polo, polo ben común. E logo na última etapa da súa vida foron o alma da loita contra a barbaridade reganosa pola recuperación des, desta ría. Por eso, cando estamos inmersos nun mundo tan desigual, nun modelo social propuna precisamente a desigualdade entre as, entre as, entre as personas, promove o individualismo, esquilma, se basea nun sistema que se basea na, na, na estimación dos recursos, a trayectoria de Carmelo e de Vitoria son para nós un exemplo e son para nós unha búsula precisamente para afrontar esa, esas, esa realidade social. por eso que estamos aquí, para lembrar, para reconocer e para honrar a súa memoria quixera tamén en estos momentos recordar tamén a todos aqueles amigos que son bastantes que xa nos deixaron e que estuveron con nós. Un recordo e un reconocimiento e unha gratitud a José Gabeiras, a Xaime Quesada, a Santiago Torrente, a Tino Deivi, a José Luis Esteve de Seli, a Regino Varela, a todos eles o noso reconocimiento e a nosa gratitud. Gracias. Bueno, pois pues, bons días a todos e vou ser moi breve porque en realidad o tempo non está nada ben e hai persoas que están un pouco pochiñas. Eh, solamente decirvos que para nós, e sobre todo en estes momentos, é eh, moi, moi grato que estemos todos aquí recordando a Carmelo e Vitoria non solamente por, polo tema da planta de gas que se hai bastante, sino porque foron persoas que, como ben decía Lalán, estuveron sempre a mercé e ao rol de a defender os dereitos dos traballadores. Unha cousa que se está perdendo, unha cousa que a xuventude eh, hai que recordarlle e ten que ter presente todo este tra traballo que fixeron eles convulso que estamos vivindo, este momento en donde nos queren nos queren romper, como digueles España, pero son eles precisamente os que queren romper, en donde en este momento en donde nos queren cortar as libertades e non solamente eso, sino que todo o que esta xente traballou e luchou durante tantos anos queren non lo tumbar de, de un guantazo durante toda a vida loitando e agora catro miserables, catros sinvergüenzas venen quérennos retrasar, retro, retrotraer aos mundos anteriores a donde tanto se sufreu. Polo tanto, é moi necesario recordar a figura de persoas como Carmelo Vitoria e recordarlle a xuventude que non podemos estar con os brazos cruzados na casa lamentándonos, sino que hai que estar sempre eh, no, no lugar e no momento que, que faga falta reclamar e defender os dereitos de todos nós. Gracias, Carmelo, gracias, Victoria, gracias a todos. Vamos a proceder a ofrenda floral. No sé si Ángel. que moltes you